बटन होगा इस पर क्लिक करें तो ये आपको डाउनलोड पेज पर ले जाएगा जो डाउनलोड पेज है वहां पर से आप ये पहले वाला virtual box five 5.1.8 for Windows host 32 bit और 64 बिट दोनों के लिए ये एक एक ही जो है वो एक्जी जो यूज़ होगी इसको आप डाउनलोड करें जब इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए अब हम जो है इस वर्चुअल बॉक्स में जो है एक लिनक्स इंस्टॉल करते हैं उसके लिए हमने ये यूबंटू लिनक्स को सेलेक्ट किया है आप कोई भी लिनक्स की वर्जन यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्योंकि ये ज़रा काफ़ी पॉपुलर है अपडेट होती है इसलिए हम इसको सेलेक्ट करें सबसे पहले आप यूबंटू डॉट पर जाएँ यहाँ पर डाउनलोड में डेस्कटॉप पर क्लिक करें यहाँ पर अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है 64 बिट वर्जन जो है वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा आपने 32 बिट चाहिए आपको वर्जन या 64 बिट वर्जन चाहिए उसको आप सबसे पहले यहाँ माई कंप्यूटर पर करके प्रॉपर्टीज में चले जाएं और यहाँ से देखें अपना सिस्टम टाइप अगर आपका पास thirty two bit operating system है तो फिर हमें थर्टी टू बिट वर्जन ही जो है वो लाइनस की डाउनलोड करनी चाहिए ठीक है जी वर्जन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ अल्टरनेट डाउनलोड एंड टॉरेंट पर क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर मिरर में पेज एंड पर कोई भी अच्छा जो मिरर है जैसे जर्मनी ये फास्ट मिरर है यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप लेटेस्ट फोल्डर के वर्जन के जो फोल्डर है उस पर क्लिक कर दें और यहाँ से आपने ये U two version number desktop I three eighty six I इसको आपने जो है वो सेव कर लेना है ठीक है सेविंग सेव एज आप करें तो ये हमें साइज फाइल को सेव करने के लिए कह रहा है इस बात को ध्यान रखें कि ये एक बड़ी फाइल है तकरीबन डेढ़ जी करीब तो बेटर है कि आप लोग कोई डाउनलोड मैनेजर जैसे कि फ्री डाउनलोड मैनेजर है या और कोई डाउनलोड मैनेजर से उसे यूज़ करें ताकि अगर बीच में कनेक्शन लॉस हो जाए तो आप अपने डाउनलोड को रिज्यूम कर सकते ठीक है जी इसको डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास ये आई एस ओ इमेज जो है उसका uh, का वो हमारे पास आ गया है अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम वर्चुअल बॉक्स में जो है वो एक नई वर्चुअल मशीन बनाते हैं और उसके अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स पर डबल क्लिक करें आपके पास V M virtual box manager open हो जाएगा अब यहाँ पर हम नई मशीन बनाते हैं बटन पर क्लिक करें यहाँ पर जो है वो नई इंजेक्शन मशीन का नाम आप दे दी और नेक्स्ट पर क्लिक करें इसके लिए आपने नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आपसे कितनी रैम जो है रिजर्व करना चाहते हैं एटलीस्ट आप जो है वन जी रैम जो है इसके लिए रिजर्व करें नेक्स्ट करते उसके बाद आपसे एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाने के लिए पूछेगा तो आप create virtual disk default option select हुई उसे सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट पर क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर पहली वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करें यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि डायनामिकली एलिवेटेड बनानी है या फिक्स साइज बनानी है अगर डायनामिकली एलिवेटेड बनाएंगे तो वो एकदम से हार्ड डिस्क की स्पेस रिजर्व नहीं करेगा बल्कि जैसे जैसे आपका वर्चुअल मशीन ग्रो करेगी उसके अकॉर्डिंग उसको बना देगा साइज लेकिन अगर फिक्स साइज बना देंगे तो पहले ही साइज स्पेस जो है रिजर्व कर दिया इसके लिए आप लेकिन फिक्स साइज है ये वाली ऑप्शन आप मशीन को जरा फास्ट बना देगी इसलिए हम यहाँ पर अभी डायनामिक रियल वेटेबल ऑप्शन रहने देना और नेक्स्ट करें उसके बाद यहाँ पर इस साइज का नाम और जगह किस जगह पर आप ये sixteen G B G file आपने सेव करनी है वो पूछेगा वो यहाँ इस आइकन पर क्लिक करने के बाद बता सकते हैं कि आपने इसको किस लोकेशन पर सेव करना है ठीक है जी अब यहाँ पर इसका साइज जो है मैं सिक्सटीन जी रखा एटलीस्ट आप टेन जी जरूर रखें और उससे ज़्यादा कोई भी रख सकते हैं इसके बाद आप जो है वो क्रिएट पर क्लिक कर दें और यहाँ हार्ड क्रिएट हो जाएगी अगर आपका हार्ड क्रिएट करने में कोई इशू वगैरह आए तो इसका ये मतलब होगा कि आपका जो है वो उस जगह पर इतनी स्पेस नहीं है जहाँ पर आपका हार्ड डिस्क नहीं है तो आप किसी डिफरेंट लोकेशन पर हार्ड डिस्क सेव करें जब उसके बाद आप इस मशीन को सेलेक्ट करें जो हमने अभी बनाई है और इसकी सेटिंग पर क्लिक करें सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ सिस्टम पर क्लिक करें और यहाँ पर उसके बाद प्रोसेस ऑप्शन में जाकर यहाँ पर enable P A slash N X select करें अगर पहले से अनचेक हुआ हो तो उसके बाद आप स्टोरेज पर क्लिक करें और यहाँ से आप ये जो आपको डिस्क इमेज नजर आ रहा है सीडी का एम का इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर choose virtual optical disk file जो है इसको क्लिक करें कि आप और इस बाद उस डिस्क पर नेविगेट करें जो आपने से फाइल निबंधु की डाउनलोड की थी उसको सेलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें इसके बाद ओपन करके आपकी मशीन जो है वो बूट करने के लिए बिल्कुल रेडी है इस मेन स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपसे पावर ऑन करें